Hello, Daddy. Hello. Hello. Ah, so ikaw yung mami ko. <laughs> tita. Ano ba? Yun? Bakit tita? Ano ba gusto mo, mami o tita? Mami. mami. Sige, <laughs> maglalaro tayong tatlo. Pagay ka muna. Si Bay. Viper, di niya ako pinapansin sa ano, sa live niya. Kasa, Pungit. Kasama mo na kayo. Masungit. Masungit agad. Eh, daddy na tawag mo sa kanya. Bakit? Ano ba pangalan mo sa live stream? Uh, ah, Nurse Benjan. Hindi mo ko pinapansin. Ano? Ang pangalan? Magpapa-wash out na lang eh. <laughs> Nash Ben. mo sa live mo. Hindi mo alam pangalan ng anak mo. Ngayon? Ka. Hindi. Sige daw kung anak kita, ano yung apelido ko? <laughs> Hindi alam. Matima. Uh, ah, Madam. Ah, daw, kung anak, oh. kung anak kita. Beke na naman. <laughs> yung, yung apelido ko Madam kasi Madam Gini. <laughs> pwede, pwede. Pwede. pwede. Ano, pwede. ano ba, ah, ah, ano apelido ni Nash? ano, Nash Gaming. <laughs> apelido mo daw eh. Bakit? Nash, asan ka na? Nash, saan ka na naman nagagala? Nandito lang ako na eh. Nalaga Hindi ko yung kausap pagka maingay. Bakit ako sumabat eh? <laughs> Dito ka magpa-family picture tayo. Masarap family picture. Sana nice. Dito tayo, daddy. Oh, daddy. Ay, daddy, Susan, mayaman pala ako. Di ko <laughs> mayaman tayo, di ko rin alam. <laughs> Bago sa gitna, mangkikis ka lang, Oh, daddy. sino to na, sino to naka, nakapanty? Uy, umalis ka dito! <laughs> Katulong natin yan, daddy. Family to! Family! Nakapanty yung katulong na. Katulong. Hindi kasama yung katulong. Daddy, suntukin mo nga, daddy. Suntukin mo. Ito, sus. Sino katulong natin. Ano Uppercut mo nga. Grabe yung mga katulong. Sumasama na sa family picture. <laughs> Kaya nga. <laughs> Tapos nakapanty Kasi pa talaga. 10 years na sila nasa bahay. Siguro babae mo yung katulog. Nakapanty lang. <laughs> minsan, minsan dito, nga, ano, tama dito. dito dinadala ni daddy yung mga babae niya dyan. Sige, ano ah, ba yun? Alam ah. Alam mo, alam mo niya, di ba? Dyan. Huwag mo sabihin, naka-all fight tayo. sa, sa chemical. Ayan, chemical yan, oh. no kay Belo lang. Matanong ko lang, anak, sino ba yung mama mo? Si, yung, si Carla. Carla. Di ba, mami? Di ba? Di Carla talaga. Kaya, alam mo ba kung kailan ka ginawa? Ah, uh, ano? Kung kailan ka ginawa, daddy? Sabay tayo. Sabay tayo. Sabay, pero mas matanda ka. Ha? ano na? Di mo ah, alam. Ah, pala, 10 years old pala si Nash, 10 siya din. Ah, 10. Tas 10 lang niya. 30, tapos ikaw 40. Sabi na. Sabi naman ah. Bakit ah? Malakit ng anak mo. Manang-mana sa'yo. Manang-mana Mami, hindi ko gusto kanina yung daddy na yun. Ang pangit. <laughs> ah, so ibig sabihin may idang ipit pala. Okay. Nagkaroon kami ng daddy kanina. Kaso ayaw nga niya. Tapos? Pinatay niya. Sabi ko, ikaw. <laughs> gusto daw niya ikaw. <laughs> so ibig sabihin ano, ampun, ampun, ampun ka lang? Ano pa? Ah, ah, ang sakit nun ah. <laughs> anak mo siya, di mo lang maalala. Ang dami mo kasing anak. Ba't may gahanap pa ibang daddy? Tapos 50 40. yung ano, 50 yung babae. Ala, grabe. Nasaan, nasaan yung ano? Hindi nabuntis yung ano? Sampo? Hindi. Baog. Naku. Baka bakla. Di, bawat lima kasi ano, sampo na. Ha? Nag-aaral ka ba, anak? Nag-aaral. anak, parang mamamatay ang daddy. Ay, alayin ang daddy mo. Ala. Ano ba natin? Tara, punta natin. Bawi, ano daddy mo. Mamatay na. Kasi natin yung papatay sa kanya. Uy, andito si Herbert. Si Herberot. Sumunod si Herberot. Hello! Ay, naku! Pwede! <laughs> Pero yung magiganda Wala, kanina pa nag-aalat, madam. Ah, kanina, dami. Ano, wala kasi masyadong player, kaya nagkakas... Tara, pag Nasa baba, nasa blue house. Ayun, nag naglulut siya. Tara, tara, mami, tara, mami. Tara, pag-iigan natin daddy mo. Tanangin mo ba't natin daddy mo? Hala ka. Ito na, ito na. Ito, ito muna, ito muna. Ito, uy, kagi, nababa ako. Open ka. Bawas, bawas, bawas. Bawas yung nasa taas. Oh, Naku, tinamaan. Pag minamalas ka nga naman. Open Mami, ka. patay. Nira niyo yung pamilya namin. Nira niyo yung pamilya namin. Visit kayo. Pinatay niyo kasi si daddy eh. Hindi Ang alat ko kasi. Eh, Naligo naman ako nung nakarang araw. Hindi, kailangan natin mag-save. Nakaraan pa yun eh. Sa akin naman, naligo ako kagahapon, pagkagahapon. Pa, ako rin kahapon, pamilya nga tayo. pamilya na talaga. Huwag mo sila pansinin sa all, sa all mic para hindi nila tayo mapansin. Tara na. Si daddy, nagpapatay. Pagalitan mo yung daddy mo. Hindi na. Alam mo, hindi. Patay na patay kasi sa mami mo eh ba't ka na, ba't ka na, ba't ka na pull sa iba? Ay, namatay sa iba. Hindi, hindi, kinat ko. <laughs> Uy! wow! Ang dumi ng daddy mo talaga. Don't say bad words, daddy. Baby pa yung kasama natin. Ah, bad words? Di ba mura yung bad words? Oh, bad words yun. Huwag mong sasabihin yun, ah. Kasama yun sa bad yung words. bad words. Yung ano yun, yung uh, but, buteting masama. Masamang butete. <laughs> Ay, yung isdang maliit. Yung kulay itim. Oo. Masama, eh. bad, bad words. Masamang butete. Sige. Hindi pa rin. Ulitin ko ba? <laughs> bad, bad words masamang butete. Bad masama. Words butete. Ala pa rin? Wala na tinuturo mo sa anak mo. Ako, alam mo ba, ang galing-galing ni mong babae, yung eh, Nash. Ah? Ha? Oo, oh, ang galing ng babae niya. Ako? Hindi, ito, ito, anak mo. Galing bumalat Ay, niyan. Ay, ako. Nako, talaga ba? Pasample Oo. ka. Ah, maya, pag may babae. Sample lang, sample, sample. Hanapan na marami ng jowa na ako. <laughs> Kailangan mo na ba ng jowa, Nas? Sasutukan tayo. Tutukan yung daddy mo. Nak. Galing ka pala sa muntok eh. Uppercut to eh. Bilis ah. Oh. Ginagawa oh. niyo dalawa. Oh. Susutukan kami. Walang Galit sa tamaan. akin eh, kasi hindi ko... Wala asistento. Hindi ko daw napakain. Ah, walang sustento na ako. <laughs> Walang ano, gatas. <laughs> Yan, Ubus ko nagkaganyan. na yung ano, naubos ko na yung dede. Share mo lang, share mo lang, <laughs> Hanggang ngayon Gatas? hindi dede mo pa rin eh, kahit walang gatas. share mo lang. Tuloy tayo sa daanan ng mga babae ni Daddy. Sige. Ay, Sige, sige, hindi ako na ano. Diyan, diyan, naalala ko diyan tangko na Sino bilang? bihag mami mo. Diyan ko sa dinala. Lahat ng sulok ng... Gusto ko. Lahat ng ng thermal power na... <laughs> Diyan ka rin ginawa. Doon sa may ano... <laughs> Doon sa may... Bababa, sa taas? Sa may green mark. Sa may green mark lang sa taas. Oo. Oh, Masarap kasi yung view dyan. Yan naman yung gawin natin. Ba, buti hindi kayo nausukan. ay, ay hindi naman. Sobrang init nga ng ginawa namin eh. Parang kami pa nga nag-uusok eh. Oo. Buti hindi kayo nahulog dun sa butas. Nahulog ko nga ako, sana. Ako, nahulog ako sa butas ng mami mo. <laughs> sa pusod? sa Ah, hindi. Sa, sa baba pusod. ng pusod. sa puwet. sa puwet. Mabaho oh, yun, di nagbihilos yan. dito dapat oh, mas mataas yung view. Oh, dito kayo sa punad magdra, picture lang. Ay, ay, Pero masakit yan. Walang, walang butas yan. Oo, sa taas ako. Sige, pag na. Masakit yan. Pinatay ako pagkahulog. Buyo. Pak! Ow. Ako ka mag-suicide. Wala yan. Ano lang yan tawag dito? Malayo sa bituka. Malayo. Paalam yan pa. Antayan mo yung kasi yung daddy mo. Masyadong gala. Gala? Wala. Dila, Wala na, nag, nag, pa nagbago na ako. Ano? Nagbago na Nagbago na pala siya. Eh. Ay, nagbago. Pero bakit may nakikita akong... Oo, kasi ano, dati sampu, ano, lima na lang. Ah, nabawasan na. Nabawasan. Nagbago Binawasan ko. Ah, nagbago. Proud ka na ba sa dati mo? ngayon, mo? may isa na naman. ano isa? Wala, wala. Hindi ako proud. Gusto ko isa. Nag-iisa lang yung... Ano, number one yung mama si Mami, si Madam. Mayaman daw tayo, Mami yan. daw tayo, Mami. Mama, At mayaman daw tayo. Sardinas na ulam natin kanina. Araw-araw nililibre yeah, ako ni Mami ng ano. Al altang hirap tayo eh. Nakatibak, nakatibak na nga lang yung asawa ko. <laughs> Uy, andito si Rek. Isa bitch. kilala ako niyan. Kumaingay. Baka sarain na naman nila yung pamilya natin. Yeah. Tara, sakay, anak. Alam niyo yung building na yon yung dalawa, tig-isa sila ni mami nun. Tig-isa sila ni mami. Sino? Tapos sa akin yung buong yan? clip. mm, yan. yan sa'yo, ayun yung kay mami. Diba? Napakabait mo naman. Tapos ito yun sa akin, yung blue house. Mayaman pala tayo, no? Ito yung dog house ko, oh, ito yung dog house. Saan yung si... Ito si R lang natin to, no? Yung pink. CR. Ba't napakalaki? Siyempre. Mami mo. Na to, ah. Oo, oh, dyan kami gumugulong ng mami mo eh. Oo. Gulong-gulong kami. Playground dami yan. Wala daming, ka pa. Daming moments namin dyan. Mga unforgettable kami dyan. Ay, naku po, bombing zone. Baka mabagsakan tayo ng red bucket. Red bucket? Wala, wala. Hindi yan. Red bucket. Wala yan. Wala yan. Red bucket po. Baby na pala ako ngayon. Bakit? Matanda ka na ba? Tara, mag-lunch ah. tayo. Hindi. Tara, anak. Itutok mo sa iba. Naturuan ka lang magputok ng daddy mo. Check pa dyan, oh. Naan ko kasi ko. Nawalan ako talaga ng gana kanina. Bakit? Gusto mo patayin ko yung umabay sa'yo? Yo, oo. Oh, Magiganti ka na niya. Natandaan mo ba yung pangalan? Patayin ko yun. Pag nakita ko yun. Hmm. Ano pangalan nun? Ito, ito may kalaban. Ayun, ayun! Ayun, dito may kalaban. Ang demonyo. Pa-drive nga, magsasoft drinks ako. Hindi, andito yung kalaban mismo. Ako ano? Nasa... Dito, ano, dito. Hoy, ikaw may kasalanan na ito. Iiral yung mademonyoan ng kamay ng mami ko pati daddy ko, ha? Parang wala naman siya sa taas, Nash. Parang andito lang sa baba. Wala. Wala eh. Naninira ka ng pamilya. Wala. Walang looter. Yung <laughs> anak looter. <laughs> May may bomba. May may bomba. May isa pa. Patay, patay. Yo. Pasapin na na ni. Oy, may isa pa. Ah! Ah! Nice one, buti na nakapunta. Anak, tulungan mo ako, anak. Anak, bigla pa yung daddy mo! Anak, si daddy mo! Anak, si dati mo, pinsa mo! Dati! Pagkaganti natin yung daddy mo, hindi pwede to, anak. Dati, daddy. One hit yan, 75 na, 75. Sa boom. Ah! Ayun! Nice. Ba't mo pinatay si daddy? Sorry, daddy. Walang yan, walang yan. Great for you, Daddy. Hindi, kailangan ko lang talaga buhatin today. Basic na kayo, basic. Eh, gumagawa tayo ng content eh. Ikaw naman papatay ka ng papatay eh. Wala, hindi, hindi ako, ano, hindi, wala ako sa, ano, tawag sa gameplay. Maligo ka muna kaya. Kakaligo ko nga lang. Eh. Kasi mami, eh. panaktan ka eh. Wala akong kasalanan namang si daddy, pinatay. So, Yan tuloy, siya patay. Sy- Siyempre, ano, Nagpapin na kasi ako. Ano, kailangan kong isave siya. Oh, di lumalapin natin yung pamatay? May kasama pa yon. Magiganti tayo. Susunod na lang. Ako magdadrive. Oo nga. Para baby pa lang ako, matuto na ako mag-drive. Oo, tama. Parang may ginagawa ka na sa buhay. O, tingnan mo, ang ganda. Galing ko mag-drive. At At talikod. Saan tayo pupunta? Saan tayo? Eh. Tekto yan nang wala kang gatas na mali. Kasi... Bilisan mo na. Ang pangit ng lasa ng gatas eh. Mumura yun ng gatas mo, expired na yun. Ay, ba't mo pa'y pinainom? Ito tayong bera. Berna ka naman eh. Berna. Huwag ka na lang. Ito, pa tayo, Carl. May kasama pa ba yung napatay mo kanina? Parang meron yun. Eh. Knockdown lang, di ba? Knockdown, knockdown. Knockdown? Dito muna tayo sa ano? Sa... Sa... Building ni Lolo. Sa Lolo mo yan? ko alam. Ano ba yan? Ayun, ayun. Open ground sila. Teka lang. Stop, stop, stop. Nash. Ako po. Naisip na, naisip. Ayun na siya, baro mo kaya? Patay siya. Kasi hindi shotgun kaya ako. Ay, di ko kaya alam. Si ah. madam. okay lang yan. Kaya niya. Oh, ba't mo pinatay si mami? Patay mo yan. Patay mo yan ang pastor panel. Oh, patay ka din! Yan lang. Patay mo siya, ano patay ka rin. Bye-bye, bye-bye. Pag Pagoods, pagoods tayo. Sige, sige, sige. Thank, thank you. you. Thank you, thank you. Tugaw mo na kami. Nice. Yan, madam, madam, madam. Tara na, tara na. Maganap tayo ng bagong daddy, bilis. Maganap tayo ng bagong daddy. What's up mga bulbol? Huwag kalimutan i-click ang subscribe button, like button, pati na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating videos. Mag-comment ka na din para ma-shoutout ka sa mga susunod pang upload. So see you.